ही अत्यंत धक्कादायक बातमी आहे आणि आत्ताच मला कळली त्यांचं अपघाती निधन झालं देशातले जे अतिशय कर्तबगार उद्योजक होते त्यातले ते एक होते एकेकाळी टाटा समूहाचं नेतृत्व त्यांना करण्याचा रतन टाटांनी आग्रह करून त्यांना त्या ठिकाणी काम करण्याची संधी दिलेली मतभेदामुळं दोघं वेगळे झाले पण एक कर्तबगार उद्योगपती आपल्या भारतातले म्हणून आपण सर्वजण त्यांच्याकडे बघत होतो त्यांचं अपघाती निधन झालं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे साहेब दोन हजार उन्नीस चुकलं आहे दोन हजार आता पुढे बारामतीचा कार्यक्रम करू असं राम शिंदे यांनी सांगितलं ठीक आहे ना राम शिंदेला उत्तर द्यायची काही गरज नाही ते काय जरा दुसरं काय असेल तर सांगा अमित शहा येत आहेत मुंबई दौऱ्यावरती अनेकांच्या घरी भेटी घेणारी गणपती दर्शन घेणारी राज ठाकरे ते घरी जातील अशी शक्यता आहे कसं बघता एकंदरीत त्या सगळ्या राजकीय महाराष्ट्राच्या गणपतीचा गणरायाचा आशीर्वाद घेतल्याशिवाय काही क्षेमकुशल नाही हे त्यांना कळलेलं असल्यामुळं ते महाराष्ट्रात येऊन महाराष्ट्राच्या गणपतीचा आशीर्वाद घेत आहेत ही आमच्यासाठी फार चांगली बाब आहे